Բարև ձեզ եւ բարի գալու Start Games-ալ եք եւ դե նույնիսկ ես եմ Արտյոմը եւ ժողովուրդն ես ուզեցի ցույց եմ տալու թե ինչպես կարելի է բացել webman-ի եւ ինչպես կարելի է չերես webman-ի Discover Free Fire-ը։ Այսօր բազմաթիվ բաժանորդների խնդրանքով ես կատարում եմ դա։ Ուրեմն առաջին հերթին մենք պետք է բացենք webman-ի։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Այստեղ գրում ենք մեր համարը Մենք սպասում ենք մի փոքր։ Եվ այստեղ մեզ մոտ թիվը բերում 21-319, 21-319։ Ահա, այսպես գրում ենք, այնուհետև այստեղ մեզ մոտ կոդ է գալիս եւ այդ կոդը մենք նույնպես պետք է գրենք։ Հիմա սպասում ենք։ Ահա, կոդը գրում ենք, այնուհետև այնուհետև այստեղ գրում ենք Vivestyvi, այստեղ parol եւ Սեֆին Գդալը։ Քանի որ ես արդեն բացած ունեի, հիմա ես կգրեմ իմ պարոլը եւ կբացեմ։ Հիմա այստեղ իմ մատնայիդ կնեմ օգտագործեմ, որպեսզի կարողանամ բացեմ։ Ա մի փոքր կսպասենք։ Նաև նշեմ, որ ես ընդունում եմ պատվերներ, ժողովուրդ ջան, ես իմ Instagram էջին կարող եք ներքևում գրել։ Եվ ես ձեզ ցույց կտամ, այսինքն դուք կլիսկավորեք իմ արշիվը եւ ես ես կլցնեմ։ Իմ ներքևում կլինի իմ Instagram էջը, նաեւ webmani կայքի լինքը։ Նաեւ shop գարանը։ Ուրեմն, ահա։ Այնուհետև այստեղ ինչ են կանգնում ժողովուրդ ջան։ Նայեք, այստեղ է։ Նայեք, այստեղ մենք ունենք կաշիլոկ։ Սեղմենք այստեղ այս պլյուսի վրա եւ խփում ենք մոր։ Այստեղ ընտրում ենք այն հասցեը, որը որ մենք ուզում ենք լիսկավորել։ Ես այս խորտ կտամ դոլարը, այս WNG եվրո։ Չեն, այս է դա եվրոն։ Մենք պետք է այստեղից ընտրենք դոլարը։ Խորտ կտամ դոլարը, որովհետեւ դրանով ավելի հարմար է։ Եվ այնուհետև մենք պետք է մտնենք shop garden-ը մտնում ենք այստեղ հիմա խոպում ենք այդ հիգրակա ահա այստեղ հիմա կգրենք ID-ն եւ հիմա վերցնեմ ես իր ID-ն իսկ խորվում եմ ես 5-րդ շա հա։ Խփունգյանի ռոբոտ Եվ խփունգ վայցը Հա ժողովուրդ թեսա իր անունը անպայման այստեղ բերում է Այնուհետև խփում ենք webman-ի Այնուհետև ահա այս առաջինը Գիտիկ պլատիժուղ մենք Ահա, հիմա այստեղ բացում է wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it I just gotta have Այն ժողովուրդ ջան Նայեք նշեմ մասը փակեմ մտնում ենք վեբմանի նայեք ժողովուրդ Այստեղ մենք ունենք ահա այսպիսի կոդ Եվ ունենք ահա այսպիսի Մենք սա այսպես ընվերքեն Այստեղ մենք ստեղ ու ահա այս այսրա վրա ենք կոն ժողովուրդ Հենց անում է անելուց հետո ինչ ենք անում Ա, դա դնում ենք ահա այս այստեղ, հիմա արդեն իմը դրած է։ Այստեղ գրում ենք ահա այս թիվը։ Go to payment Այստեղ գրում ենք մեր parole-ը։ Ահա, գրելուց հետո մեր վեբմանին կոդ է գալիս։ Սեղմում ենք այստեղ այս Slack-ի վրա եւ ահա այդ կոդը, որը որ մեզ պետք է։ Եվ confirm to the payment։ Եվ սպասում ենք վեր ժողովուրդ ջան։ Արդեն 100 արմաս գնաց։ Հիմա նույնից 100 արմաս պետք է գցեմ։ նորից նույն ձև ժողովուրդը բոլորովին նույն Շարունակում ժողովուրդ ջան, ուրեմն այստեղ գրում ենք երկու կոդը եւ կոդը գրում ենք պարոլը ճիշտը եւ կոդը գալիս է Սեղմենք շլակի վրա, սաղսնում և սեղմենք ահա իստեղ Վեր ժողովուրդը։ Ես կավորը։ Մեր այսօրվա վիդեոն այսքաններ, նաև նշեմ, ուրեմն նայեք ժողովուրդ։ Իմ YouTube-յան ալիքում ընդամենը մնացել է 26 հոգի, որպես ես դառնամ 300 բաժանով։ Եկեք միջև այս տարվա վերջ դա անենք եւ ես կանեմ խաղարկություն։ Նայեք, այս վիդեոյի տակ բազում կոմենտներ են ավելացել, թե ինչպես բնատանում կամ օրինակ հենց այս մեկը կարաս ձևը ասես կամ վիդեոն ես ավելի լավ վիդեո այս նայ ռոբոտն էս կան Դե ինչ դնում ենք դեք ժողովուրդան բաժանորդը գրում են կարիքի նայվի միստը գրում են հարիքը կլնի ներքևում մտեք և բաժանորդը գրվեք այսքանը Հաջողություն, ընկերներ, ես Արտեմը